Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Яковлев Life. Многие из вас уже поняли о том, что на YouTube отключили монетизацию. И, как правило, соответственно, блогеры сейчас э, ничего, в принципе, не зарабатывают на YouTube. Но мы э, не будем прекращать свою деятельность, э, заниматься то, чем мы занимаемся на сегодняшний день. Э, это автохамы, а, просрочка в магазинах, а, всякие разные там а, поездки по мошенникам, да, с каналом МПЦ, с которым мы тут сотрудничаем в городе Санкт-Петербурге. Мы будем все равно продолжать заниматься то, чем занимались. Вот. А вас я хочу попросить о том, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал. А, ссылочка будет в описании под этим видео. И также хочу попросить о том, чтобы вы подписались а, на мою группу ВКонтакте. А, тоже ссылочка будет в описании под этим видео. Для того, чтобы мы э, не потерялись. И чтобы у нас была обратная связь. Подписывайтесь на меня в соцсетях, Телеграм, группа ВКонтакте. Подписывайтесь, будем держать обратную связь. Досмотрите, пожалуйста, этот видеоролик до самого конца. Всем удачи, всем пока. Денежных средств? Да нет, все, возврата не будет. Молодой ну, Мы будем подавать исковое заявление в суд. Да. Ну, будем судиться. У нас есть юристы. Так вы проиграете. Слушай, э, ну это будущее время. детских мы уже купили. тоже просрочено. по-хорошему не получится уже. Нет, вот это по-хорошему, вот это, вот это, вот все, что сейчас у меня находится в корзинке, вот это по-хорошему, вы издеваетесь? я не про это имею в виду сейчас, молодой человек. То, что сейчас у меня в тележке находится, вы считаете это по решить по-хорошему? Понимаете, пожалуйста, я сейчас про Ваша просьба отклонена. Как вы считаете, это нормально, когда лежит ножик в общей доступности? А если ребенок возьмет бейджик остался. Ну, тогда идите за бейджиком, соответственно. Принесите бейджик, чтобы я мог вас опознать, что вы директор магазина. Тогда вы для меня сейчас просто гражданин. Но вы для меня тоже просто гражданин. Все, идите. Вы свободно можете быть. А я буду э, беседовать, соответственно, с капитаном полиции. Оставьте товар. Какой товар? Это мой товар. Это просроченный товар. Это мой товар, который а, там тоже хорошо. лежит мой. Хорошо. Вы Сейчас... тоже можете быть свободны. Да, да вы ты можете быть свободны. Не ты, а вы. Вы, я и говорю, можете быть свободны. Вот и все, можете вот быть свободны. Я буду с капитаном разговаривать. Разговаривать. Будем оформлять или будем жалобу оставлять на, за бездействие. А, вы уже жалобу собрали? Конечно, если будете бездействовать, я буду оставлять что жалобу. Я Будем описывать товар, который просрочно реализуется в магазине ну, по 238, конечно. Давайте так, определимся, какой товар вам продали? Детское питание. Какое доставайте? Вот это. Вот это. Детское чек, питание давайте. мне было продано. Я понял. Сюда ставьте его тогда. И чек сниму. Я сфотографирую все это будете это сейчас записывать, принимать заявление? Да, естественно, это все опишу. А как вы хотите? Заявление будете писать вы сами. Устно. А вы не можете писать? Нет, у меня рука занята. А чем ну, она занята? Если вы не видите, кстати, чем она у меня занята. Он думает, бить буду, чтобы телефон не отбил. Что вы? Я не вам говорю. Ну, не вам. Почему можете быть свободны? смысле свободно? В прямом. А кто вы такой, чтобы мне указывать? Я покупатель. Свободен, свободен. А я должностное лицо. Вы сейчас не должностное да? лицо. В смысле, Где ваш бейджик? Ну и что? Нет у меня Что значит ну и что? Дальше-то что? Ну все, ну обычный ну, гражданин меня, может быть свободен. Как вы меня можете посылать куда-то Один свободно? Это свобод, невежливо. Обычный гражданин это может невежливо. быть свободен. Вам придется вырезать это со своего YouTube-ролика сраного. Не придется. Да, потому что как вы меня посылаете? А куда я вас посылаю? Ну я не знаю. можете, можете быть, быть свободны. свободны. Нет, я здесь mm. постою, потому что я на работе как я может, могу понять, что вы являетесь сотрудником да, данного все предприятия? с сотрудником полиции. Что вы мне советы даете? Нет, зачем ваши Сейчас советы? я вот могу понять, что вы директор магазина. Я очень рад, да. Я, я а тоже ваши, очень рад. Ваши эмоции нам все равно, понимаете? Можете вы понять, не можете когда. Вы для нас мелкий вымогатель. Я? А, а это уже свидетельствование вы в уголовном кодексе, по-моему, вообще ничего не Ну вы тоже, по ходу дела, не шарите. Я, я шарю еще ага. как. Да. Что кроме уголовного есть уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует все эти действия. Да? Так хочется ответить. Два. Ну, так вы уже ответили что распространение персональных данных моих тоже является... Но я должен таким. писать что-то в объяснении или что? Или давайте я напишем... хочу, чтобы данный человек, данные люди сейчас видели мои это, документы. Хорошо, пойдемте в машину, сядем, там будем писать. У меня здесь товар, который они сейчас могут унести который нужно вскрыть. Вот этот товар, вот, вот в этот товар, вы, смотрите, вот в этот товар вы купили, вот он ваш. Да. Вот он, мы а от него и будем выявил. Это тоже Хорошо, выявили, мой. это уже пишите заявление, что вы выявили здесь. Это и будете вы делать, писать. Это будете вы делать, писать. Что? Что, что? Писать я у вас буду устно сейчас возьму заявление, заявление и объяснение о том, что вы сегодня приобрели вот этот товар, который с истекшим сроком годности. Вот чек на него. Вы а что, а вот это все приобрели? Вы это не приобрели я, еще. Давайте все-таки остановимся на том, что вы приобрели. Вообще грамотный сотрудник? Я грамотный. Нет? Да. Такие глупые вопросы давать. Просто. Это неуважение. Кому? К вам? Давайте. И поэтому мне вас надо, Скорее поэтому всего. на этот счет, опросить. Если вы что-то боитесь, пойдемте в машину. Как вы это себе представляете, чтобы я кого-то выгонял? чтобы скрыл товар. Прямо советую. здесь? Прямо здесь. Ну, чтобы все видели, что вы продаете просроченное вы ну, питание. Обычно придется, мы ну, при, приходится их скрывать. Мы не продаем. Мы не продали. Давайте ваш паспорт. Чек вот это он. еще не доказать. Данный товар, данный товар будет список. А у нас есть регламентирующий процесс по утилизации. Что мы сделаем? Будет под камеру все утилизироваться. Какую камеру? Я как потребитель имею право это. Не имеете вы, вы приехали Бога. сюда с целью такой. С целью прийти в магазин. Совершить покупку. Конечно. Ну, давайте селфи сделаем. Вы для Инстаграма снимаете? Да нет. Ну. Можем селфи сделать. Не надо все. Детского, детского питания где еще? Он относится к детскому питанию. Почему, кстати, без маски? М? Без маски. Она закончилась. Что? Она закончилась. Кто? Маска закончилась? Да. Не, маска должна быть. Сходи, Конечно. Маска закончилась. Вот это ответ, просто потрясающий ответ. Вы а чек будете изымать? я его сфотографирую, но в принципе. С товаром что вы будете делать? С это ничего. Не то, что приобретено. Ну, по ваш товар. Хотите, выбросите его. Хотите? Вообще-то это должно отписываться. это должно быть либо, соответственно, изъято по закону, либо оставиться, соответственно, на, в магазине на ответственное хранение. Вот смотрите, до приезда Роспотребнадзора. Я вам сейчас объясняю. Вы все сняли на видео, все верно? Вы сейчас, соответственно, сядете в машину, напишите мне заявление. Я? Вы будете принимать у меня устно заявление. Ну, я имею право это по закону. Да, не вопрос сам. Хорошо, обратитесь к нам с заявлением. Давайте так, чтобы у вас вообще это вот... Да я уже обратился с вами, к вам с заявлением. Не беспокоил, Значит, дальше. А, вот это вот вещь. Хотите? мы ее изым. Только весь вопрос, куда ее идем. Вот что это я буду уже, делать? поймите, это не мои проблемы. Куда вы идем? То есть вам вот главное создать проблему. Мне главное, чтобы это перешло в Роспотребнадзор. Обязательно. Когда мы сделаем так, мы тогда оставим это все на сохранную сохранную Если они подпишутся на то, что Конечно. она остается на сохранность. А вот это, я, извините... А вот этим... это должно утилизироваться. Это уж не ко мне. Это утилизировано будет, Сейчас. это вот, знаете, что вот э, Здорово. от этого вечерам, тоже можно ну, отравиться? Знаете, что от этого можно тоже отравиться? Знаете, что такое салмон... сальмонелла? Да. да? Вы снимаете и Видимо, не знаете. что, вы паяться? Распродаете? Нет, вы что, для себя стараетесь? Что вы снимаете, тут вопросы задаете? Снимаю что? Нельзя, сегодня, конечно. Я должен убедиться в этом. Как потребитель, я должен об этом убедиться, о том, что оно больше не попадет на прилавок. Ну, это внутриведомственный процесс, вы не участник, вы никто. Это, это происходит уже. Я подождал, вы пропикали, вам все, вынесли мне документ. Вам туда вход... Это э, пятиминутное дело. Можете это с улицы не... посмотреть, мы там уничтожим. С улицы, с улицы посмотрите, там будет это все залито. какой улицы? какой улицы? Вот стой, улица. А происходит... Почему не в магазине при мне это не сделали? Ну как при вас? ну, вот так обычно. служебное помещение происходит, вам туда доступ просто запрещен. Я не спорю, что мне туда доступ запрещен, что у меня нет санитарной книжки, я не могу туда зайти. А показать вам какой-то акт о том, что это утилизировано? Конечно. Но ну, у нас есть программа специальная, электронная, там в нее и проходит. Есть такая штучка, которая носится по магазину. Пропикали, распечатали о том, что оно будет списано. Все. Да нет. В чем проблема-то? Это снимается и проходит по нашей программе. Там она утилизирована. Так это программа в компьютере? Конечно, конечно. Так можно а это пропикать? Это просто... Так это можно пропикать, соответственно, и распечатать. Акт расписания когда можете мне сделать? Акт расписания когда можете сделать? А? сейчас. Но если вы дадите нормально утилизировать товар. Да. Мне нужен а, подтверждение о том, что оно больше не попадет на прилавок. Ну, то есть, например, акт, либо утилизация при мне. Ну, Вскрыть, Вскрыть, соответственно, и все. Ну вот нет, смотри, раздавать мы ничего не можем, мы ничего не можем принести, показать. А, но а, если бы парень был бы лояльный, да, ну то есть вел нормально, ну, по нормальному ну, разговаривал, конечно, принять, да? конечно, при нем можно утилизировать, можно. Да. Но видишь, э, молодому человеку надо другое совершенно.